maintenant avec euh, cette nouvelle mode, euh, avec... De <laughs> chapeaux. Les chapeaux sont une nouvelle mode euh, depuis quelques temps et il semble que la mode s'est répandue un peu partout, là, comme ça, et finalement... Les chapeaux sont, sont, très très classe. Ils se vendent environ 300 dollars. Quel beau chapeau! Oui, euh, chaque chapeau a son nom. Cléo, celle-là Oui, exactement. <laughs> C'est tendance 2052. <laughs>